向大家问好，相信大家呢在灵性圈对以下这两个名词呢都会比较熟悉，一个是光明势力，还有一个是黑暗势力。地球上二元对立的戏码呢就是围绕这两个派系而展开的。今天我要详细的给大家介绍一下光明势力，还有光明势力内部的派系。我们呢是在地球表面，而在地表之下，也就是地底。 还有地球的上空，也就是天空之中，或者是地球以外，都有光明势力，有很多不同的秘密组织呢，已经在地表为地球解放工作了很长的时间。你们呢，在主流媒体上看不见他们的消息，你们可以在非主流媒体上了解一点关于他们的事情。不过呢，大部分信息还是被掩盖着。可能大家已经听说过龙族，龙族呢？ 也是有着不同的派系的，有一些派系非常正面，有一些好坏参半，还有一些是负面的派系。同时呢，也有很多圣殿骑士团的组织，有一些非常正面，还有一些好坏参半，也另外有一些是负面的。除此之外呢，还有一些其他性质的正面团体组织，在地表之下呢，我们有抵抗运动。 他们呢，与阿加森网络一同居住在地下基地，抵抗运动是自由的斗士，而阿加森网络呢，他们更偏重灵性的成长。而在地表世界的上方呢，有来自银河联盟的各个正面外星种族。听完这些简单的介绍呢，大家可能会有这样的疑惑：存在这么多的派系，我们人类的主权如何得到尊重还有保护呢？ 在这里呢，我想告诉大家的是，光明势力需要通过人们的自由意志，他们需要通过被我们主动的去邀请，才会参与到我们的事务当中。现在呢，地表觉醒的民众已经积极的与光明势力进行各种合作，还有沟通了。光明势力呢，也不会入侵，所以呢，大家也不要担心有什么会被强加于我们。在每一步的过程当中呢。 都会有协议，而且人类的主权是得到保护的。这也是为什么解放地球会耗时如此之久的原因。在这里呢，我也多多建议大家在日常生活中跟光明势力沟通。我们呢，可以先从几个简单的协议开始做起。首先就是大家比较熟悉的治疗人类慢性疼痛，或者是缓解我们长期慢性疼痛的一个指令。 指挥 PB 星辰，指挥 PB 星辰，指挥 PB 星辰。第二个协议呢，是疗愈我们的情绪体协议。指挥七七一，指挥七七一，指挥七七一。第三个协议可以帮助大家成立协助自己的特殊的团队。指挥十二二十一，指挥十二二十一，指挥十二二十一。在这里呢。 又重复给大家介绍了这三个指令，以后呢，大家如果在日常生活中感觉有需要的时候，就可以在心中默念对应的协议三次，这样我们就可以得到正面外星种族的帮助。另外一个跟他们沟通的方式呢，就是在心里跟他们讲出我们想要说的话，因为他们呢都能够直接读取我们的思想，他们呢也知道我们的一举一动。接下来呢。 我要详细的介绍一下光明势力。我要先从银河联盟开始说起。我们的银河系呢是双螺旋臂的星系，它的中间呢是银河中央太阳。银河中央太阳是灵魂进化的起源，也是灵魂进入银河系的第一道星门。当灵魂进入银河系之后，会以灵魂团体的形式四散各地，体验各式各样的意识水平，还有维度世界。 换而言之呢，就是我们的生命是从高维度沉降到低维度的世界，然后再穿越过别的星门到其他的星系去学习、生活，还有进化。如果灵魂选择靠近银河中央太阳的区域演化，就会感受到比较高的振动频率。而我们的太阳系呢，离银河中央太阳比较遥远，几乎呢是处于我们这个银河系的边陲地带，所以呢。 当这个太阳系出现生命之后，会尽量引导灵魂，让他们靠近银河中央区域发展。在最初呢，离银河中央太阳比较近的种族呢，发展出星际旅行的能力。然后呢，他们就开始互相交流，后来便统合成一个银河中央文明。这个文明的每个人都有很高的灵性水平。银河中央文明是银河系的圣光守护者。 他们在银河中央太阳一带发展之后呢，便开始往外扩张。他们呢也穿越了很多星门，到达了不同的恒星系统，在那里发现了很多文明还有生命。银河中央文明启发并且教导他们，后者呢也陆续加入了这个文明。再后来呢，他们创建了一个星际间的组织，也就是我现在所介绍的银河联盟。银河联盟呢？ 是银河系里许多恒星文明的联盟，他们拥有共同的原则还有理念，而这些原则呢，都跟银河法典不谋而合。银河法典呢，包含各式各样的行动法则还有纲领。银河中央文明呢，也借助帮助更多的恒星文明来认识光，进而打造银河光网格。银河光网格呢，一直在扩张，它也会变得越来越强。 最终，它会变盖我们整个银河系。讲到这里呢，我也捎带提及一下黑暗势力的起源。以后呢，这部分我还会详细的介绍给大家。曾经有一天，一群天使存有呢，想要开始体验物质的生活，于是他们发展了某些扭曲时空的科技，让他们得以进入物质界。同时呢，他们还用强大的电磁场包覆着自己。 不过之后呢，整件事情处于失控的状态，这也是黑暗势力的起源。后来呢，黑暗势力就开始发动战争，他们征服了很多的恒星系统，然后银河联盟就开始反击。光明势力构建起一道能量的围墙，把黑暗势力困在某个星区，然后银河联盟借着用武力逐一解放这些星系。 这，也是银河战争的起源。我们现在呢处于银河战争的最终阶段，而地球呢也是光明势力与黑暗势力之间战火最集中的地方。地球也是银河联盟给于解放的最后一块领土。为了让地球重获自由，银河联盟成立了两个特种组织，一个是木星指挥部，还有一个是阿斯塔指挥部。 下面呢，我就要详细的介绍一下这两个组织。木星指挥部呢，负责调节来自太阳的能量。木星呢是一颗很大的行星，同时它还拥有很多卫星。现在木卫一到木卫四都有木星指挥部的星际基地，后来呢又增加了八个。木星的十二颗卫星围绕木星的运行轨迹，会形成十二芒星的符号。 而木星指挥部的母舰利用这种符号传递来自天狼星的爱与光到我们的太阳系。木卫三基地呢是木星指挥部的要塞，上面的星门可以直接连接到天狼星。许多星系的盟友，尤其是来自天狼星的存友，会利用那道星门进入我们的太阳系。所以呢，木卫三是太阳系里最重要的战略位置。另外。 木星指挥部也负责协调阿斯塔指挥部、抵抗运动，还有其他光明势力的任务行动。接下来呢，我要给大家介绍阿斯塔指挥部。阿斯塔指挥部呢，是银河联盟驻扎在地球周围的特种部队。阿斯塔指挥部成立的宗旨就是解放地球。在第二次世界大战之前，阿斯塔指挥部的舰队都分布在金星的周围。在二战之后。 光明势力取得了重大的进展，因而呢，阿斯塔指挥部可以把舰队调往地球轨道的周围。阿斯塔指挥部呢，也于一九五二年到五三年之间呢，开始与人类进行交流。比如一九五三年，加州爱德华兹空军基地，阿斯塔指挥部的使节团跟艾森豪威尔总统、军方的高层和梵蒂冈大主教进行了会晤。阿斯塔。 在那一次会议上，借由特使提议，给美国政府提供先进的科技，还有灵性的知识。他们的目的呢，是想提升人类的灵性修养，还有生活水平，从而帮助人类可以逐渐的融入银河社会。接着便进入银河联盟。这个交流计划呢，包含了很多的面向，一个是通过联合国进行正式的交流，阿斯塔指挥部。 愿意释放先进的科技给全世界的研究单位，同时也对社会大众传授零星的知识。阿斯塔指挥部唯一的附带条件是，美国要立即终止开发核武器。遗憾的是，阿森豪威尔总统和美国军方拒绝了阿斯塔指挥部的提议，于是他们便回去了。使节团回去之前，也警告了美国的军方。 其他的外星人也会开始与美国的政府互动，但是这些外星人的动机呢，可就不全然是好意了。后来果然，其他外星人也到了美国加州爱德华兹空军基地与美国政府见面。就这样，其他小灰人与美国政府建立了秘密协议，他们和其他负面外星人在几年之后，全盘渗透到美国政府还有全球的政治圈。 在这之后呢，阿斯塔指挥部开始与非政府人士，尤其是民间那些灵性修养水平比较高的人进行交流。在二十世纪五十年代到六十年代，分别呢都有人与阿斯塔指挥部进行了互动。阿斯塔指挥部也开始传递信息给人类。大家呢在很多书中都可以看到这类信息。二十世纪八十年代。 阿斯塔指挥部与光之工作者们进行交流，接下来就是在地球上开启门户，加速地球的扬升。比如，在一九八九年，澳洲艾尔斯岩门户的开启，当然了，同年还有其他门户也跟着开启，这些几乎都是圆满成功了。所以呢，在二十世纪八十年代末期到九十年代初期，发生了大规模的觉醒。 行星官网格也开始形成，这个官网格对第一次接触非常重要。遗憾的是，黑暗势力随后发动了两次世界大战，企图打断这个过程。后来，一九九六年发生了刚果入侵，这让地球官网格建设的进度大幅延后。直到这几年，很多门户又再度开启。 这些门户开启的过程呢，是加速地球的扬升，帮助我们的觉醒。而我们越是觉醒呢，地球通往扬升的道路也会更加的顺遂。我在这里分享信息给大家的目的也是如此。跟阿斯塔指挥部进行连接呢，可以加速我们的扬升过程，同时呢，他们也可以帮助我们排除我们在执行光之使命时所遇到的障碍。不过呢，现在网络上。 也流传着其他的谣言，好比说，银河联盟是黑暗势力；也有人说，阿斯塔是虚幻的。这些谣言和错误信息的目的，就是要阻止人类与正面的外星种族建立连接。在这里呢，我建议大家用自己内在的直觉进行判断。当我们跟光明势力有了直接连接体验的时候，我们就可以知道哪些是真的。 在这个过程中，最重要的就是要自己去找到答案。跟阿斯塔指挥部建立连接呢，也非常容易。我们呢可以通过冥想来连接阿斯塔指挥部。更简单一点的，我们只要在心里很真诚的呼请阿斯塔指挥部，慢慢的，我们就会感受到我们跟他的连接。